अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन दोबारा कर दिया गया है और उसको अनब्लॉक करने का क्या तरीका है ये अभी देखेंगे मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास नो कनेक्शन कैरर चल रहा है इवन कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड है वाईफाई कनेक्ट होने के बावजूद मेरा टिकटॉक नहीं चल रहा क्योंकि बैन हुआ हुआ है तो इसको चलाने का क्या तरीका है मेरे पास एक वी पी एन पड़ा हुआ है जो कि बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा काम करता है मैं उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं जब इसको वीडियो को अपलोड करूँगा तो ये देखेंगे मेरे पास fast V P N two point three point three है मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ इंस्टॉल करने के बाद अभी आप देखें कि इंस्टॉल होने के बाद आ, किस तरीके से आपका मैसेजेस मैं ऑफ कर देता हूँ इंस्टॉल हो रही है थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा और मैं वीडियो के भी जो लोकेशन है जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा और अपलोड होने के बाद जहाँ पे मैं इसका आपको बैकअप दूँगा वो भी मैं आपको बता दूँगा कि किस जगह पे है जहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके अपने मोबाइल में डाल सकते हैं आप ये देखें ये मेरे पास आ गया फास्ट वी मैंने इस पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद कुछ यूँ इंटरफेस इसका सामने आएगा आपके पास उसके बाद आपने ये यहाँ पे ये जो की बनेंगे इस पर आपने क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन पूछेगा या कनेक्ट हो जाएगा अगर परमिशन पूछे तो आपने ओके कनेक्ट करना है ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा और जब कनेक्ट होगा तो आपके पास कुछ ये साइन आ जाएगा यहाँ पे कनेक्टेड का मैं आपको दिखा देता हूँ एक तो ये है कि कनेक्शन सक्सीड हो जाएगा और एक ये आपके वाईफाई के साथ की बनी हुई है ये की बनी हुई आ जाएगी आपके पास अब आप ये देखें कि मैं टिकटॉक ओपन करता हूँ ये देखें आप टिकटॉक आपकी चल रही है इसी आपकी तमाम चीज़ें आप चलेंगी की उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटी सी ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और किसी किस्म का आपसे क्वेश्चन हो किसी किस्म के कंप्यूटर में कोई इशू आपको फेस करना पड़ रहा हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़